Juan masane bautizar iro masa malena pu masane bu etia. Sa noina hiha. Ni musa tu marikiri re duu musanya bu iri re kaja kuamah ke sere kamanga musa. Ahina bautizai na dita higa. Musa ajo achenyu no kuamah ke musanya bu iri boroka. Ni bu etia tiro. Ajo hipi na judea japa mahkani mahkaina. Jerusalem mahkaina mene tiro kapu ti su c i nyu no hua se t horda wama ti di mapu bautisa ati n a n e ti n a n e to bautisa to p a n o ti na se ti nya yori re ja u ju dia khwa ma k n e ti ro hua se kame jo p u w a r i su ti re o sari ro waiki ro ka sar re ta t h a di ro hia p o r e ro re ma ka ro ka ma kaina mi kina mi khne chatia ajwa o se ni buatia ju baro ju j i doro tuari ro taroka no aju dia ro hira ti ro tiro joaro se hiera hajuuse. Ahi ku tiro le teotuku, johiri lo hi haju ni teotuha. Musane bautizaku komene joamai. Tiro se juji doro joaroka. Espíritu Santo re musame ne hiru kuchu joaroka. Ni boatia hua. Ayuati pare Jesús Nazarepu Galilea yapahiri maskapu. Hiri lo Jordão amatiri mapusia. Topu tosuchu hua bautiza atirole. Toa bautizado zuchu Jesus dia pudo kuliro sir kusuro. Mua no topani mua wachu ni atiro. Topani mua cheta Espíritu Santo buha joaro se Jesus bui duhi pasya. Toa duhi pasuchu mua no pudo kuru kwata. Mua di mahku di kairi rohira. Mua mana tuaro wacheha. Nino kwata mua no pudo.